дикий-дикий dance, это дикий, дикий-дикий-дикий dance. Надо собрать своих кентов и устроить тусей. Дикий-дикий здесь, это дикий-дикий dance, ёб дамся как Ани Вест, это трэпчик сарказм, это трэпчик гротеск, аудио наркота, твоя жопа drug test поднимаем руки, без руки поднимет протест. Разорви от крика гланду, мы тут херачим по hard у. Танцует Так, пацаны, хватит фудить, а то модер пришел.